Еще. Я Юля, волонтер станции Харьков. Мы поселяем людей на временное проживание в Харькове. И в этом нам помогают спонсоры, которые оплачивают это проживание. И э, несколько семей мы селили в квартиру на Каразина, и нам очень помогла фирма «Элитки» э, в этом деле. Э, фактически половину цены снизив за аренду квартир. Людям очень понравилось, это в центре, это рядом с «Газпромом», то есть легко ходить оформлять документы и так далее. Мы очень благодарны, ну, я лично, и станция Харьков тоже, э, элитки. спасибо.